次に演奏する曲は「海を越える握手」ですこの曲は通度作曲の行進曲です戦争を元にして戦争を背景として作られた曲ですが今では国際的な友情を称えた曲となっています曲奏の変化に注目してお聴きください